السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ازيكم يا جماعة معكم وليد من قناة وليد للمعلوميات والنهاردة رجعت لكم فيديو جديد ودرس جديد واللي هو برضو من سلسلة الربح من الانترنت انا امبارح انا ما اعتقد آه لا النهاردة النهاردة نزلت فيديو آه، بيتكلم عن كيفية الربح آه، من الانترنت من موقع Media For Link. جبت لكم موقع تاني بس الموقع ده اخطر واحلى ويعني اسهل من الموقع اللي انا جبت آه، شرحت عنه آه، الفيديو اللي فات تمام آه، دلوقتي الموقع اهو هكون لكم الرابط في الديسكريبشن زي ما انتم شايفين الحلو في الموقع ده انه بيقبل ادنى سحب واحد دولار فقط كمان الاحلى من كده انه لما تيجي تعمل اي عمليه سحب الموقع بيهديك ربع دولار مجانا في كل مره طلبت السحب إيه تمام طبعا الموقع ده انا لسه عارفه من شويه و... قلت لازم اشارككم آه، اشارك الموقع معاكم دلوقتي خلينا نتعرف على الموقع طبعا طبعا ثانيه واحده هتكونوا آه، داخل آه، هتعملوا سينك اب هتسجلوا في الموقع بعد كده هتعملوا لوج بتدخلوا بيظهر لكم الواجهه دي آه تمام دلوقتي احنا مثلا عاوزين زي ما هو آه، الموقع يعني ده شبه الموقع اللي شرحت عنه الفيديو اللي فات اللي هو Media For Link بنضغط هنا بنكتب الرابط اللي احنا عايزينه مثلا انا عاوز الرابط ده هاخده كده copy خلاص هرجع واحطه هنا واضغط Enter آه، طبعا ده الرابع بناخده كده بنضغط كنترول آه، سي بنروح على نافذة جديدة آه، بنحطه وبنضغط Enter اسمه Link Final على فكرة الحلو فيه انه الحلو فيه زي ما قلت لكم انه اللهم صل على سيدنا محمد بيقبل سحب ادنى سحب واحد دولار ولل PayPal الغير مفعل كمان نسيت اضيف لكم المعلومه دي بيضيف آه، ادنى الى ال PayPal الغير مفعل طبعا بنضغط I'm not robot وبعد كده بنضغط click here مش عارف كملوا بقى ما هي راحت بقى خلاص آه، بنستنى العد التنازلي زي ما احنا شايفين هنا هنضغط get link قبل الفيديو بتاعي الانترنت طبعا تمام اوي بنقفل الصفحة يعني لو انت عاوز تشير آه، الرابط بتاعك او عاوز مثلا تشاركه مع الاصدقاء بتضغط على referrals اهو الرابط بتاعك بتشاركه مع الاصدقاء وبتربح آه، دولارات آه، طبعا عايزين قبل حاجة لازم نفعل ال... ال... يعني حسابنا في الموقع هنضغط setting profile بنحط الاسم مثلا عايز احط وليد هنا بنحط ال last اسم خالد هنا بنحط آه، الادرس يعني العنوان المدينة الدولة الموبايل زي ما انتم شايفين هنا بيقبل آه، بس ال PayPal الان دلوقتي بس بقبل الباي آه، بال ادنى سحب زي ما انتم شايفين واحد دولار طبعا بعد كده هنا زي زي الموقع اللي فات بالظبط هنا بتكتب ال email address بتاعك بعد كده بتضغط سبمت تمام قوي آه، دلوقتي انا ربحت واحد ربحت 3 دولار مثلا آه، مش واحد كمان روح آه، بنروح على الايقونه دي عم تسحبهم طبعا بنضغط هنا بس وبنضغط اوكي طبعا هو بيقول لي عشان انا لسه مش مفعل ال profile بتاعي يعني الموقع بتاعي آه زي ما قلت لكم برده في الموقع اللي فات انه هتوصلك ال الحس يعني المصاري اللي انت جمعتها هتوصلك على ال PayPal في خلال اربع ايام وبرضه الموقع ده هيوصلك بخلال اربع ايام اهي اوه بس يعني وبعدين برضو اذا انت حبيت يعني حد عرف كلمة المرور بتاعتك بتروح على ال setting بتغير كلمة المرور او بتغير الايميل كمان بتضغط change password بتكتب كلمة المرور القديمة كلمة المرور الجديدة وبتعيد كلمة المرور الجديدة ويعني بس اتمنى يا رب تكون الحلقه عجبتكم اذا عجبتكم متنسوش تشتركوا معايا في القناه وتدعموني ب like والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته